садыр жапаров реджеп тайип эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөштү касым алиев нарында балык асыл тукум мал чарбасын жана экотуризмди өнүктүрүүнү сунуштады түркия жана сириядагы зилзала жогорку кеңеш жыйыны курмандыктарды эскерүү менен башталды мам курулуштун башчысы куруучулар кеңешинин өкүлдөрү менен ачык маек өткөрдү тазалыкчылардын эмгек акысы көтөрүлдү кыргызстандык куткаруучулар түркияга учуп келди бишкекте түркиядагы жер титирөөдөн жабыркагандарга гум жардам чогултулууда президент садыр жапаров жетинчи февралда түркиянын президенти реджеп тайип эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөштү президент садыр жапаров ушул кыйын учурда кыргызстан бир тууган туркиянын жанында болгондугун жана кошумча гуманитардык жардам түрүндө ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин баса белгиледи буга чейин мамлекет башчынын тапшырмасы менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулар медицина кызматкерлери психологдор жана кинологдордон турган атайын тобу туркияга жөнөтүлгөн өз кезегинде түркиянын президенти реджеп тайип эрдоган президент садыр жапаровко жана кыргызстан элине кыйын учурда колдоо сөздөрү үчүн ыраазычылык билдирди министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары адылбек касымалиев президенттин нарын областындагы өкүлчүлүгүнүн кеңейтилген коллегиялык кеңешмесине катышты жыйындын жүрүшүнө областтын эки жылдағы жыйырма экинчи жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары ошондой эле үстү издөö жылга карата пландары каралды министрлер кабинетинин башчысынын биринчи орун 2023 жылдағы миң жыйырма үчүнчү жылдагы иштин негизги багыттарын жана областтын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн белгиледи коллегиянын жүрүшүндө президенттин нарын областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү алтынбек эргешовдун маалыматы угулду адылбек касымалиев белгилегендей алдыга коюлган максаттарга жетүү үчүн областтын жалпы калкынын колдоосу зарыл Бүгін 8 февралдағы Жоғыр кеңештің жиыны Түркия жана Сириядағы қатталған жер курмандыктарын құрмандықтарын менен башталды. Бұға чейін төраға Нұрланбек Шакиев Түркияның ұлы ұлттық жиынының төрағасы Мустафа шентопко көңіл айту атын жолдоп, ушундай қиын қырдалда қырғыз елі бордыш түрк эли менен бирге экендигин белгилеген. архитектура курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору мырзабек жапаркулов менен кыргызстандын куруучулар кеңешинин мүчөлөрүнүн ачык маеги болуп өттү иш чаранын жүрүшүндө мам курулуштун директору жасалма тоскоолдуктар жана өлкөнүн курулуш секторундагы көйгөйлөр тууралуу катышкандардын баардыгын угуп ошондой эле курулуш тармагын жакшыртуу маселелерин талкуулашты жолугуштун жыйынтыгы боюнча куруучулар кеңешинин мүчөлөрү ачык маектин зарылдыгын жана маанилүүлүгүн белгилеп кызматташууга даярдыгын билдиришти Тазалық муниципалдық ишканасынын кызматкерлеринин емге ақысы 100 пайызға көтерілді. Бұл туралы брифингте ишкананын директоры рамис алиев білдірді. анын айтымында мекеме санитарлық тазалоонун бюджетін көбөйткөн буга байланыштуу 1554 миң 1100 жүз элүү айында тарта айлық ақысы көтерілді. Айлық ақы жыйырма эки миңден отуз беш миң болот жер түтүрөөнүн кесепеттерин жоюуга жардам көрсөтүү үчүн кыргызстандын куткаруучулары түркияга учуп келди социалдык тармактарда аэропортто түркиялык кыздын жардам үчүн ыраазычылык билдирген видеосу тараган кыздын айтымында кыргызстандык куткаруучулар жер титирөө болгон кахраман марашка жол алды буга чейин өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары урматбек шамырканов ала тоо жыйырма төрт каналынын эфиринде президент садыр жапаровдун тапшырмасы менен түркияга алтымыш үч куткаруучу жөнөтүлгөнүн билдирген түркиянын кыргызстандагы элчилигинде жер титирөөдөн жабыркагандар үчүн гуманитардык жардамдарды кабыл алуу пункту ачылды учурда жарандар жана компаниялар тарабынан гуманитардык жардам көрсөтүлө баштады алсак дордой базарынын бир катар ишкерлери кыргызстанда тигилген беш жүз даана журкан тапшырылды ошондой эле ума ислам журналынын кызматкерлери шаардыктар тарабынан чогултулган каражатка сатып алынган гуманитардык жардамдардын топтомун тапшырды соода өнөр жай палатасы түркиянын шаарларындагы жер титирөөдөн жабыркагандарга каржылык колдоо көрсөтүп биринчи керектөлүү берүүчү жардамга жүз миң сом которду